Moi ben, boa tarde. Eh, o meu nome é Victoriano, Victoriano Nodar, eh, son profesor da Universidade de Vigo e membro do, eh, do, do equipo que está encargado da lectura de paramentos, da interpretación e lectura de paramentos do eh, Convento de Santa Clara dentro dese gran proxecto no, de, eh, de estudios previos á restauración do, do, do convento. No? Eh, eh, bueno, eh, vou ser encargado de presentarvos no, os, os resultados preliminares, insistirei moito nisto, no? eh, son uns resultados eh, preliminares, eh, con este con co título desta conferencia, sin, bueno, que lle puxemos, bueno, digo puxemos non porque sea un plural majestático, non? sino porque eh aínda que só estou eu aquí, eh, eh, eh a conferencia está firmada por dous, Rebeca Blanco Rotea, que é realmente a coordinadora dese a, a coordinadora dese equipo, pero que, bueno, xa xa tiña para estas datas un compromiso, de feito está pois, pois nun, nun gran congreso, ni máis ni menos que en Brasil, no? Entón, pois non vos queda máis remedio que aguantarme a mí, non? Pero mm, eh, puxémoslle este, este título tan, eh, eh, tan suxerente para eh, presentar un pouco estes traballos que estamos a realizar en, en Santa Clara e para que co fin de entender a evolución constructiva do convento partindo, basicamente, eh, do que nós conseguimos identificar no convento seguindo unha disciplina que é a arqueoloxía da arquitectura e aplicando un dos seus métodos que é a lectura estratigráfica dos paramentos, dos muros, das paredes. Non? Nesta imaxe de portada podes eh, observar xa bueno, unha, unha pequena intro, dunha, vamos, como primeira mostra no que te, temos unha serie de eh, eh, elementos marcados. No, bueno, non me funciona o, o, na televisión o, o punteiro láser, pero bueno, podo machegar, no? Eh, vedes que temos bueno, este é un patio que está aí ao lado das tuyas, porque seguramente nunca pasaríamos, non? Parece un sitio como que, mm, sin ninguna importancia, en cambio, pues, levounos toda unha mañá, entendelo, non? Eh, danos de feito moitísima información, non? E temos un muro que pola súa, pola súa configuración, veremos despois, encontrámoslo en moitísimos edificios do, do, do convento, podese corresponder perfectamente con unha cronoloxía entre finais do, do, do século XIII e o XIV. Eh, Despois temos nese, nese mesmo muro os restos dunha porta que está cegada, unha porta que ademais tiña, estos, estos son dovelas, mm, ah, por aquí xa nos faltan, dunha unha porta que debía ter un arco de descarga de medio punto. Non? Despois aquí temos os restos dunha seteira que hacia dentro debería abucinar, como outras que se, que se atopan no, no convento, que tamén é, é un, tipo de, un tipo de fiestra eh, medieval, totalmente, totalmente medieval. E, eh, pero despois tamén temos os restos dun muro que viría perpendicular a este e que en algún momento o cortaron. ¿Mm? O sea, que viría así perpendicular co cal. Isto estaríamos falando dun espacio interior que viría por aquí. Vale. E isto, en cambio, estaría fora, por eso hai unha fiestra, para iluminar hacia, lo. Claro, isto solo <laughs> neste cacho, ¿no? Eh, sin contarse que hacia arriba o muro está totalmente refeito eh, no século XVI. De acordo? Quero dicir, fixadevos, eh, é un bo exemplo este, que é un espacio moi reducido de, no, de como efectivamente eh, todas estas marcas no, que se conservan nas construccións históricas, eh, si sabemos identificálas e lelas, eh, correctamente, poderemos ver como estas construccións se foron modificando ao longo do tempo. Comencemos eh, contando un pouco en que eh, comenzaremos un pouco contando ao principio en que consiste este método. No? eh, e como fomos, apli como fomos aplicando no, no convento de Santa Clara. Ademais, veremos como é moi importante nesta proposta que fixemos o traballo interdisciplinar. É dicir, o traballo xunto con outras eh, disciplinas que non son propiamente arqueolóxicas, como neste caso pois, a, historia, a historia da arte, eu mesmo son historiador da arte, eh, as, te as tecnoloxías eh, xeoespaciais, a historia e incluso o vaciado documental. No? Todo eso xunto, no? interrelacionado, é o que nos está dando unhas conclusións. Non? Queríamos falarvos eh, basicamente pois, de tres cousas. No? En primeiro lugar, que as construccións, igual que un libro, son documentos do pasado que podemos ler. E para iso temos que ter as ferramentas axeitadas para poder facelo. Imos ver tamén como eh, como foi que, que pudemos facer para que estas paredes falaran dende dúas disciplinas, a arqueoloxía e a historia da arte. E con todo este traballo veremos como foi finalmente a evolución construtiva do convento de Santa Clara que eh, foi realmente pois, un importante convento mendicante no, na, na vila de Pontevedra na, na, na Idade Media. Non? Ben, empezamos entón con esa eh, primeira parte, que é un pouco máis eh, bueno, metodolóxica, ¿no? e depois veremos como ese método o, o aplicamos aquí. ¿no? Ben, como punto de partida, eh, para nós é moi importante que entendades que un edificio, ademais de ser un continente, é decir, un espacio pues, de pedra, de con muros, ¿no? eh, que está dividido dunha determinada maneira, coberto dunha determinada maneira, que un documento fundamental para comprender como as sociedades do pasado construían e as, función que de, as funcións que desempeñaban as construcións históricas e como estas se van modificando ao longo do tempo. É dicir, as construcións poden nos dar moita información de como elas mesmas evolucionaron, pero tamén nos poden dar moitísima información do nivel tecnolóxico das sociedades, das sociedades que as construen, claro. Como eran esas sociedades, como lles gustaba vivir, como lles gustaba ordear os seus espacios, como lles gustaba decoralos. Isto se pode facer de, de, de moitas maneiras, desde varias perspectivas eh, disciplinares distintas, pero eh, nós neste proxecto fixémolo dende a, arqueoloxía, xa que esta ten moitas ferramentas que outras disciplinas non teñen e que combinadas coa información que nos aportan esas outras disciplinas, como pode ser eh, eso, eh, a historia da arte ou a historia, danos, podemos sacar moita información sobre o pasado destas das nosas sociedades. A pregunta básica de partida para este tipo de traballos é comprender o que facemos e como estudamos. Como estudamos unha construcción histórica pois, como Santa Clara, dende a arqueoloxía, e que pasa se si combinamos esa metodoloxía con cas de outras disciplinas. Como podedes ver, eh, pois, eh, nesta imaxe, eh, a fachada sur da iglesia de, de, de San Xoan de Palmou, podedes ver pois, que temos pois, un, un aparello de sillería aí na, na parte dereita pois, moi ben definido, moi ben acabado, con as xuntas moi finas. No? Despois daquele contraforte, en cambio, a, hacia a cara a esquerda, temos outro aparello tamén de, pois, moi regular, no? con, con os sillares moi ben escuadrados, pero bueno, non tanto como outro. No? E, en cambio, pois, na, na, na, na parte final da igrexa, cara, cara a parte oeste, en cambio, encontramos, encontramos un un aparello de mampostería. Non? É dicir, pero aparte disto, aquí temos outros elementos. Non? Temos outros elementos como, por exemplo, os canzorros da, do, do beiril, da, da, da, da cornixa, de acordo? Temos tamén unha porta con un arco, con unhas arquivoltas moi determinadas, apoiadas nuns capiteis tamén pois, moi determinados, que nos están falando dunha datación, é dicir, todos esos elementos, o estilo dese, de ese canzorro, lévanos ineludiblemente ao século XII. Co cal, xa, pode, xa temos un punto de partida. Ollo, sempre todos estes elementos decorativos sirven como modo de datación si están in situ, é dicir, si están exactamente no mesmo lugar onde os constructores, os diseñadores dese edificio decidiron colocalos. Se están movidos xa é moito máis, xa é moito máis complicado, pero en principio aí vedes, por, por exemplo, que están, están exactamente no seu lugar cocal, eso, si, eso, eso, esos canzoros están asociados a ese muro intermedio ao lado da portada, sabemos que esa parte do muro, efectivamente, non só pola súa configuración formal e polo tipo de sillar, que efectivamente é un sillar que se corresponde perfectamente cas construcións románicas de toda Galicia, pois eh, podemos datalo, polo menos, a mediados do século XII. Non? Temos isto porque, eh, a medida que o tempo vai pasando, efectivamente, as técnicas constructivas cambian e os muros vanse modificando, engadindo, cambiando nunha edificación se fan pois, de diferentes maneiras. Gracias a iso podemos saber tamén que unha igrexa, por exemplo, ou un calquera outro edificio evoluciona dun, dun xeito ou doutro. Eh, que nos aportan, por exemplo, outras, eh, outras disciplinas? Eh, a parte de, eh, de mm, da historia da arte, en este caso, que é a que está axudando a datar este, eh, este muro, temos tamén o apoio documental No, neste caso, pois, temos pois, un documento que fala da, dun promotor que eh, funda esa, esa igrexa nunha cronoloxía moi determinada. Se si isto, ademais, engadimos aos datos que estamos extraindo do muro, temos unha cronoloxía todavía máis, máis eh, afinada. Non? É dicir, Eh, se eu teño información, coñezo a que período pode responder eh, este, este canzorro ou este outro, e volvo a repetir, se se atopa in situ exactamente no sitio no que, no que estivo, eu podo sacar dai unha cronoloxía, unha lectura de como evolucionou ese edificio e cando eh, tuvo eses cambios. De aí a importancia da combinación entre a arqueoloxía, que nos dá o contexto, e a historia da arte, que nos permite, por exemplo, datar, dar cronoloxías É dicir, cando traballamos con eh, contextos históricos, temos tamén outro tipo de información que nos permite tamén datar, como por exemplo, esas fontes textuais ou tamén eh, outro tipo de elementos. Aquí, por exemplo, es, eh, bueno, eh, a través desa fotogrametría, que veremos que é unha, é eh, unha, unha ferramenta fundamental eh, eh, eh, eh para nós, pois eh, eh, podemos eh, traballar e ver o muro non só nese momento, sino en traballar con el e, ademais, eh, analizarlo tamén en gabinete, decir, despois. E tamén eh, na primeira imaxe vedes aí, por exemplo, unha excavación arqueolóxica, non? nesa excavación arqueolóxica, concretamente da, eh, eh, da Igrexa Bella de Valga, eh, saíron, eh, estou sempre co de sinalar, eh, saíron, eh, pois, se vedes, a, o contorno dos, dos, dos muros, a porta principal, e vedes diante incluso un adro no, con un cimiterio. Que quere decir isto? A través da excavación podemos obter información sobre como era e cando se construiu, e que evolución tivo ao longo do tempo ese edificio concreto. Pero se temos todo o edificio, ou unha gran parte do edificio, como tamén sucede aquí, podemos observar como cambiou ao longo do tempo. Neste caso, pois, eh, temos esas eh, tres imaxes, no? que, que, que esas outras tres imaxes que se obtiveron nas lecturas de paramentos asociadas ao proxecto en, en Chae, que tuvo como eh, investigador principal a José Carlos Sánchez Pardo, no? e que o traballo eh, arqueolóxico fixose baixo a dirección de Rebeca, da miña compañera Rebeca eh, Blanco Rotea. E aí, como podedes ver, é como traballamos despois con esas fotogrametrías, no? marcando eh, esas transformacións nos muros da, da igrexa, de apertura de pecho de portas, de ventás, etcétera, que nos están falando, ou reconstrucción de muros, ou subimos un muro, pechamos unha, unha fiestra, decir, que nos están falando de, de esa evolución constructiva. Este, eh, eh, vedes aquí, por exemplo, a, a Capela de Mártores, onde temos un, un, un muro eh, eh, original. En esta outra darí, vedes, por exemplo, como aí a dereita ten un arco, no, vese perfectamente o arco, e sabemos por as fontes documentais que aí houve unha capela nun momento. Entón tuveron que cortar o muro eh, original da, da, da igrexa, o muro, o muro medieval, para eh, dar acceso á capela. Pero esa capela, co tempo, acabou desaparecendo, entón o muro tuvo que volver a pechar. Entón temos aí toda unha eh, secuencia eh, eh, constructiva. Sabemos tamén eh, Por exemplo, podemos datar con outro tipo de elementos que ao mellor para, poderían pasar incluso hasta desapercibidos nun, nun primeiro momento, como por exemplo as ventás. No? Vimos antes o caso da seteira esa, que estaba ali toda chea de cemento, entón podíanos pasar, pero nos, de repente foi cando nos demos conta que era unha seteira medieval. Eso, pues, por exemplo, as ventas. Temos aquí outro exemplo, no, tamén des, dentro deste, deste, deste mesmo proxecto eh, en Chai, eh, eh, sabemos de feito que as, eh, as ventás, no, eh, pues, desde o punto de vista da historia da arte, sabemos como foron evolucionando desde a alta idade media ata o gótico, por exemplo. No? Entón, sabemos que estas, estas, ese tipo de fiestas con arquillos, con, con, con, arcos, eh, con arcos de ferradura, son dun momento moi determinado do, eh, eh, do século X. Eh, entre o século IX e o, e o século X. No? É dicir, isto, se si está in situ, se si non foi removido, está nos datando o muro no que está. Independientemente de que despois fagamos outro tipo de lecturas. De acordo? Por qué? Porque temos outras igrexas moi, moi similares que sí que están datadas, o mellor, e que teñen ese mismo tipo de, ese mismo tipo de arco, que non é do século XV. De acordo? Si nós temos este tipo de, de elementos, si, bueno, si, si non, si, perdón, si non temos este tipo de elementos, temos que acudir a outras datacións, eh, datacións de tipo eh, absoluto, como pode ser, por exemplo, a recollida de argamasa, a recollida de morteiro dentro dos muros. No? Claro, non podemos, eh, eh, ese morteiro despois ten que ser eh, datados por, termo, por eh, luminiscencia ópticamente estimulado ou ben por carbono 14. Claro, non podemos facer eso ca pedra, porque nos daría 5.000 millóns antes de Cristo, todas, claro, porque todas se generaron nese momento, pero o morteiro, en cambio, é o único elemento da construción que se fai exclusivamente para ese momento. Entón, con esas técnicas, a ver, son complexas, son caras, vale, pero danos un arco cronolóxico. A ver, non nos dá o ano exacto, claro, xa nos gustaría, <laughs> no? pero bueno, dá un arco cronolóxico eh, bastante, bastante axustado, sobre todo a cruzar, cando se fai a mesma mostra varias, eh, varias, eh, varias porvas, se, se cruzan os arcos cronolóxicos, danos un arco cronolóxico todavía máis reducido que pode ser o mellor pois de 40 a 50 anos, o cal para un monumento medieval é pouquísimo. De acordo? E o mesmo pasaría cos, eh, cos aparellos. Isto tamén é parte do traballo do, do, do proxecto en China, que como vedes, eh, tedes vos pois, diferentes tipoloxías dos aparellos que se documentan pois, na zona de Iria e, e, e do Deza, eh, que como mm, hoxendía están datados gracias á recollida de mostras eh, eh e a datación dos, dos morteiros, pois podemos ter unha secuencia moi concreta que vincular a maneira de construir neses diferentes momentos determinados. É dicir, si, pois noutra igrexa anda que, das proximidades anda que non a tiveramos datado por, eh, con estas eh, datacións absolutas, no, eh, estes análises, se si ten ese mesmo tipo de, de, de, de paramento, evidentemente, pois ten que ser desa, desa época. Pois en Santa Clara o que fixemos foi exactamente isto. Temos aparellos de diferentes momentos, con materiais de diferentes momentos, e agora sabemos a que período pois, se corresponden estes materiais gracias a todos estes estudios eh, que, que estivemos eh, realizando e estas técnicas que, que, que, que, que aplicamos. No? Unha vez que temos identificado no edificio que muros son dun momento determinado ou que muros son de outro momento determinado, por exemplo, eh, vemos, eh, poñemos primeiro outros exemplos no? onde se aplicou isto para, para despois eh, o entendades en Santa Clara. No? En este caso temos o Pazo Prioral de, de Santa María de Xunqueira de, de, de Ambía, no? Eh, eh, no que tamén se fixou unha, unha, unha lectura de paramentos, e eh, vemos como hai, bueno, ves, vedes esa, esa estrutura en L, no? máis escura que a parte eh, románica. No? Claro, despois de, de, de, de todo o análise que se fixo aí, claro, que é o que permite ao final? Porque, claro, Ao final, temos que ter algún tipo de conclusión e algo que sea visual, ¿no? O que permite facer unha reconstrucción. É dicir, podemos decir, isto sería, con moita probabilidade, algo así que non é o mesmo que ver pois, pois, moitas veces en que están convertidos, porque eh, de verdad que se o vedes, o sea, enseño vos eso, se vedes como está ahora con moitísimas eh, adicións posteriores, porque depois convirteuse no pazo dos, dos, dos de verán, dos bispos de Ourense, claro, non ten nada que ver, pero bueno, o limpalo, o quitarlle to, todas esas partes, facer, facer unha limpieza dos muros, e podelos estudialos con toda esta metodoloxía, eh, podes, podes facer finalmente unha reconstrucción de como sería este, este, eh, este pazo eh, eh prioral. Ben, eh, facer falar as paredes entre a arqueoloxía e a historia de arte e a historia da arte. Ben, pois xa que todo isto foi unha contextualización, pero a pregunta é, claro, como facemos realmente falar as paredes, non? Isto, isto, <laughs> esta metáfora non? Que, que, que utilizamos. Eh, basicamente, a nosa ferramenta de traballo é a arqueoloxía. En concreto, a lectura de paramentos, como xa vos dixen, pero tamén acudimos a outras disciplinas, e volvo a insistir, como por exemplo a historia da arte. Pero claro, preguntarede vos que é eso da arqueoloxía da arquitectura, porque a arqueoloxía vos sona pois, a estar excavando no chan e encontrar cousas. No? Eh, pero claro, isto é un pouco distinto. No? Se utilizamos eh, o termo que eh, acuñou eh, Tiziano eh, Manoni en 1990, basicamente tratase dunha disciplina que a partir dese momento aglutinou pois, todas unhas, toda unha serie de experiencias que entre os anos 70 e 90 do século XX se levaron a cabo no estudio da arquitectura con ferramentas, instrumentos, conceptos e problemáticas que partían da disciplina arqueolóxica, da disciplina arqueolóxica de Chan. De acordo? Este investigador, este arqueólogo, decidiu aglutinar eh, todo isto baixo pois, con un único paraugas que el chamou arqueoloxía da arquitectura. É unha disciplina, esta eh, arqueoloxía da arquitectura, pois, realmente de recente creación, o sea, non se constituía ata os anos 90, é dicir, todavía non está moi extendida. Non? Si ben, houve algunhas eh, aplicacións eh, anteriores, nos, eh, nos anos 80, incluso nos 70, que, que o que fixeron estudiar arquitectura cunha metodoloxía arquitectónica, eh, arqueolóxica, perdón. Basicamente, pois, é iso, ¿no? o xeto de estudio desa arquitectura entendida como cultura material, é dicir, como resultado material da acción humana no pasado. E, claro, como se estuda? Pois basicamente aplicando eh, métodos que proveñen da arqueoloxía, é dicir, non o que fixemos, os arqueólogos e arqueólogas da, da, da arquitectura, foi adaptar o método da excavación arqueolóxica tra, eh, tradicional Eh, é dicir, ir, ir identificando as diferentes eh, camadas que ao longo do tempo se van acumulando sobre un xacemento arqueolóxico e así vamos sacando, extraendo no, da máis contemporánea a máis antiga. Pois nós o que facemos na arqueoloxía da arquitectura é iso mismo, pero aplicado ao alzado dun edificio, é dicir, aos muros dos, dos, dos edificios. Entender que a construción pode estar estratificada e que asuma dunha serie de camadas no, de accións constructivas ou destructivas ao longo do tempo. Ben, a aproximación que adoptamos en este momento, basicamente, entende o edificio como un todo. Isto é moi importante. Non é que eh, estén uns investigadores estudiando as cubertas, outros, non sei, eh, no chan e outros eh, mirando por aí os muros. Non. Hai que entender o edificio como un todo. E o que pasa no subsolo afecta as paredes, o que pasa tamén as cubertas afecta as paredes. Temos unha coteira, unha pingueira, e xa que o tempo fai un burato e acaba facendo que o muro caiga. Non? É dicir, todo afecta, entón temos que entender como un todo. A partir dese momento, que cambia o concepto de abordar o estudio da arquitectura e os arqueólogos pasan a incorporar aos profesionais que estudian como cambio de edificio ao longo do tempo, a historiadores da arte ou arquitectos, o que pasa no subsolo, é dicir, os arqueólogos de, de, de, de de Chan, xa vos quedou de arqueólogos de Chan, <laughs> empezamos a comprender o edificio como un todo, e entón a tratalo como tal. Eh, se si vos fixades, eh, eh, nesta imaxe eh, son os, os cimentos dunha, os alicerces dunha dunha casa na Rúa do Preguntoiro, en, en, en Santiago. Claro, se non se chega a facer esa excavación arqueolóxica, claro, non so que, o que teríamos, fixate vos onde está a, a cota cero, no? o que teríamos son simplemente unhos muros nos que vemos que hai algunhas marcas. Pero claro, o ir máis abaixo, que é o que estamos vendo? Que ese espacio interior estaba dividido doutra maneira a que está dividida neste momento na actualidade. Entendedes como é tan importante este con este, ese traballo en conxunto. Non, non traballar eh, cada un por su lado e cada un sacar unhas, unhas, unhas, unhas conclusións distintas. Non? Eh, a arqueoloxía da arquitectura pois, ten bueno, moitas eh, ferramentas metodolóxicas para abordar o estudio do edificio, análise formal, análise estratigráfica, excavación arqueolóxica, cronotipoloxía tamén, análise espacial, pero nos aplicamos aquí fundamentalmente o que a, le, a lectura de paramentos. Non? vamos a ver un pouco en que consiste eso. Non? E a análise estratigráfica, estratigráfica de paramentos eh, esta, esta análise é unha ferramenta que se basa, como decía, nas mesmas formulacións metodolóxicas que a excavación arqueolóxica. É exactamente o mesmo, pero como vos, como vos dicía, aplicado aos muros. Nunha construción, desde o mesmo momento da súa creación ao longo do tempo, vanse acumulando camadas. Non? O pecho dunha porta, a apertura da outra porta, eh, eh, eh, facemos crecer o muro, facemos unhos buratos para poñer un novo chan no piso de arriba. É dicir, todo iso o que vai deixando é unha pegada eh, no chan, na cuberta, pero tamén deixa pegadas nos muros o que fai é ir depositando as pegadas desas accións constructivas e destructivas que ao longo do tempo se van a acumular e cuxa pegada denominamos unidade estratigráfica muraria UE. Para nós UE. Podedes ver por aí sempre UE, UE é unidade estratigráfica. Basicamente, o que nos facemos é identificar cada unha desas unidades, ver cal é a súa cronoloxía, é dicir, que unidade está de antes, cal, cal está de, despois, e ordealas así nunha secuencia para ver que foi o que pasou. Non? É dicir, todas esas unidades estratigáficas, non as volvo a dicir máis, que son pegadas, creo que vou ter que volver a dicir máis, que son pegadas de accións constructivas ou destructivas, son a mesma actividade, e con esa actividade e aquela outra, o que temos é unha fase constructiva dun edificio. E con varias fases podemos ter un período, é o que vamos a ver despois en Santa Clara, onde temos un período medieval moi potente que incluso se pode dividir en fases. Non? Nesta figura podedes volver a ver un, un dos... Eh, muros que, que vos ensinaba antes do Pazo Prioral de, de, de, de Xunqueira da Ambía, para que vexades un pouco como, como traballamos con todos estes colorines, no? Collemos, collemos esa fotogrametría, bueno, eso primeiro hai que facelo ali in situ, eso é importantísimo, vale? E despois pasámoslo aí, entón vamos identificando, fijadevos, por exemplo, como que hai, hai, hai aquela porta de, vedes, a, bueno, vamos a chegar aí outro pouco, Vedes aquí, por exemplo, esta porta de arco de medio punto, que sería un pouco que teríamos na outra, o que pasa que agora xa non se, eh, a que está moi desdibuxada, non? pero a que teríamos aquí sería unha cousa como esta, pero vemos que aquí pasa algo, o sea, tenemos unha unidade estratigráfica básica, que é esta, vale? que é un muro original románico, vale? e despois é unha porta románica original, pero vemos que por aquí estiveron pasando cousas. Aquí puxeron unha porta, que despois tamén a pecharon, o mellor en dous momentos distintos, isto subiron, subiron o dintel, aquí abucinaron a, a, a Porta, que en principio podía pasar por románico, porque sí que estos dos abucinamentos é algo bastante románico, pero non é, foi repicado despois, incluso recreceron o muro os sillares bastante parecidos, eh, o outro, intentaron mimetizar, isto intentan engañarnos ás veces, no? e incluso vemos pues, buratos, no? seguramente pues, de, outras, de estruturas líneas, de estruturas de madeira que habería aí no pasado. No? Nos, nestes alzados, o que temos que indicar son os contornos físicos de cada unidade diferenciada. Darlle un número e despois establecer unha secuencia. Vedese, cada un ten un numerito, hai nas que, hai nas que ir dibuixando e poñerlle un número para despois establecer a secuencia de que foi o que pasou ao longo do tempo nese edificio. Ben, arqueoloxía vertical. Cando se aplicou este eh, concepto de arqueoloxía estratigráfica, é dicir, de entender que da mesma maneira que na xeoloxía ou na eh, arqueoloxía as cousas se depositan eh, ao, ao longo do tempo, tamén ao aplicalo á arquitectura nos demos conta, como dicía antes, de que os contextos que aparecen no chan tamén aparecen en altura. O que se fai, polo tanto, na arqueoloxía da arquitectura é aplicar o mesmo concepto da estratificación xeolóxica, é dicir, a existencia de camadas, que logo se levou á arqueoloxía de solo. É dicir, cando nos escavamos aparecen esas camadas en deposición unha tras outra, e se hai muros, aparecen eh, os muros, e o que sería a estratigrafía vertical. Non? Eh, En esta eh, estratificación arquitectónica tamén temos unha superposición de camadas que se van sucedendo, son todo eso que fomos vendo, que se van sucedendo ao longo do tempo. Por exemplo, para ver outro exemplo aquí en Santa Clara, nese mesmo mini patio no, de luces, esta, esta parede está xusto en frente da primeira que, da, da primeira que vimos. No? Entón, aquí temos o muro que antes víamos cortado perpendicular ao outro, que todavía sobrevive aquí, Isto puxinos sin dibuxiños para probar un pouco como mm, eh, que o, que vexades. No? Vemos, o sea, isto sería parte de fora, isto sería parte de dentro dun eh, pabillón que existiu aí antes de que se construíra o pabillón do século XVIII, o pabillón novo. No? Bueno, nos chamamos de novo ainda que do século XVIII, no? Vale, pero vedes que aparte desas eh, accións constructivas principais, despois temos, pois, vedes, unhas escaleiras que debían de vir aquí, que despois as, as, as, as cubriron pues, pois, nun momento seguramente recente pero non tanto, porque estes ladrillos parecen como dos anos 70, de acordo? Aquí tamén hai outro recheo con material, material, material eh, eh, reaproveitado, é dicir, todas esas, todas, se vos fixades, é igual que na, na arqueoloxía de solo, son todo capas, no, camadas que se van eh, eh, superpoñendo. Cando eh, nos traballamos eh, con isto, temos dous tipos de, de, de accións, non? accións eh, eh, constructivas e destructivas as que son denominadas elemento estratigráfico eh, murario, ou sea, as, eh, as, as unidades eh, estratigráficas, e que son eh, esas UEs, no? son a unidade máis pequena, no? son a unidade eh, máis pequena que nos podemos identificar dentro, de, dentro dese muro. Pero esas unidades estratigráficas teñen que ter materialidade, eso é moi importante, é dicir, teñense que poder debuxar o seu contorno físico no muro, como vedes agora aquí. No? Aí estamos, estamos marcando, porque ten materialidade, no? eh, eh, ese muro eh, original da, dos primeiros edificios do convento que, por fortuna, sobreviviu aí no medio de todo ese mare magnum no? de, de, de, de pedras. No? Ademais, temos que identificar tamén as chamadas interfaces constructivas isto que parece un nome moi extraño, realmente eh, o nome que usamos normalmente é corte. Vale. Eh, claro, un corte non ten materialidade, porque é unha acción destructiva. O que estamos facendo é sustraer material. No? Vedes, por exemplo, este, este, mm, esta porta, aí si vos dades conta, eh, o xirar a, a, a dereita, está o lagar. Vale. Entón, aquí de novo volvemos a ter un muro que un muro do século XIV, como moito, incluso pode ser de, de, de finales do XIII, é dicir, un dos muros orixinais, no? concretamente eh, eh, o muro oeste do, eh, do, do pabillón oeste do, do, do, do convento, que tiña que comunicaba con este outro que había antes originalmente aquí, por medio dunha porta con un arco apuntado. Vedelo aquí, Claro, nun momento determinado as moxiñas deberon de pedir presupuesto a algún albanel de por aquí para facer a porta máis grande para poder sair cos toneles do, do viño que tiñan a bodega aí detrás para a porta de carros para aquí detrás, non? Entón, claro, el veu cunha serra radial e cortou polo sano. Entón, estas que son todavía as dovelas, vedelas, dunha porta, pois que tiña que ser pues, do século XIV, perfectísimamente, con ese, ese, ese, ese tipo de doberas, pois un do século XIV, cortou tamén no outro lado, aínda máis, aquí perdemos totalmente as, as, as xambas, e, por si, no, por si fora pouco, por si se lle caía, chantoulle aí unha placa de formigón armado. Sí, eso pasa moito, é un problema que, que ten aquí, que ten aquí o, este, este convento. Non? O mesmo sucede Eh, ah, bueno, esas, esas unidades estratigráficas no, eh, básicas, esas unidades básicas no, que, nos, que nos interpretamos nos muros, eh, o que fan é, eh, cando están, eh, eh, son contemporáneas no tempo, no, o que forman é unha actividade, unha actividade constructiva. Vou explicar con este outro muro de, de Santa Clara, que é o muro do antigo refectorio. No? Esto últimamente o que foi, foi pues, era, eran unhas cortes. No? Eh, entón, pero antes diso, sabemos que foi o refectorio das monxas, é dicir, o comedor. Entón, eso, eh, de novo, volvemos a ter esta unidade estratigráfica, vedes, estos son os números que lles damos, vale? Eh, UE07, bueno, pues este muro é un muro gótico, é dicir, é un muro orixinal tamén do, do, do, do pabillón. Claro, eh, seguramente pues, ao mellor xa houve aí un refectorio anterior, é dicir, onde vivían as monxas, eh, onde comían as monxas eh, eh, pues, nos primeiros tempos do convento, pero eh, eh, nun momento determinado deciden pues, actualizar no? eh, ou monumentalizar ou bueno, adecentar ese espazo, no? un espazo que era común. No? Entonces, eliminan as seteiras, que tiña este, este muro que daban ao claustro, unhas etelas que darían ao claustro, unhas etelas desas estreitas, que en cambio o muro de enfrente si conserva e todavía están abertas unhas etelas que hacia dentro eh, eh, abucinan. No? Eh, unhas etelas normal como pues, de, de tipo medieval. No? Es, deciden a sustituir por unhas fiestras con estos arcos rebaixados, unhas fiestras moito máis modernas, máis grandes, e que teñen incluso, fijades ledoiros. Non sei se aquí chamades outra maneira, Os portugueses de namoradeiras. So, claro, isto, isto é claro, para sentarse, para sentarse a ler, a cotillear, é dicir, vale, entón pode estar faladoiros tamén, tamén se chaman, porque pode estar dous e, e, e falar, vedes unhas ventanas que teñen que cortar os muros e meter unhos illares novos para facer isto. Pero tamén temos un reboco dos muros que aparece por aquí, Vale, un reboco, e sobre ese reboco temos unhas pinturas murais figurativas. Bueno, pois todas esas unidades estratigráficas o que están, o que están conformando é unha única actividade porque se fixeron todas ao mesmo tempo, con unha finalidade que era actualizar, dicen os cidadãos, aggiornare, eh, no, darlle outra imaxe a ese refectorio. E sabemos que isto ocurriu eh, pues o tipo de ventana, por o tipo de pintura mural, por o tipo de reboco, etc. etc. Sabemos que iso ocurriu no século XVI e precisamente nun momento, bueno, explicaremoslo despois moito mellor, precisamente nun momento en que está cambiando moitísimo a idiosincrasia religiosa das ordes. No? Eh, estáse eh, estáse eh, endurecendo eh, eh, a clausura, intentan mellorar as súas condicións de vida no interior, por eso se reforma este, este, este, este espacio que originalmente é un espacio pues, pues, do, do século XIV de acordo? Ou, oh, como moito, eh, principios do 15. Ben, vamos a ver os eh, principios eh, estratigráficos. Non? Todos os elementos se superpoñen ou se encostan, os elementos ocupan horizontalmente todo eh, eh, eh, o, o oco libre dunha superficie, os elementos cortanse os uns aos outros, e esta seriación nunca está completa. Sempre nos vai faltar algo. De feito, en Santa Clara temos moitísimos muros que desapareceron, que apenas podemos casi nin intuílos. Non? O que temos que saber é o que temos que saber é que se encosta a que, que corta a que, e tamén o que desapareceu para así ser capaces de identificar todo isto, e si temos pois, eh, pois uns principios desta, desta estratigrafía, somos capaces de ler o tempo, ler o tempo do edificio. Ese é realmente o noso traballo. Esas relacións eh, estratigráficas que se suceden entre unha eh, e outra poden ser de tipo físico ou de tipo eh, cronolóxico. E a súa identificación o que nos permite construir un diagrama final É dicir, Nese diagrama, xa sei que parece como moi complexo, pero eh, ten a súa idea. non? Nese diagrama, pois, na parte baixa temos as unidades estratigráficas máis antiguas e progresivamente hacia arriba temos as que se superpoñen, as que se cortan, etc. etc. E con eso, vedelo ao lado, podemos marcar as diferentes fases no? que tuvo eh, eh, eh un, un edificio ata a actualidade. Isto, claro, é un diagrama, é dicir, representa de maneira sintética como se produce a evolución do tempo nunha construción, o que se chama a Matrix. Vale, ten un nome, un nome así moi, moi fantástico, no? pero chamase pues, pois, eh, un, unha Matrix. No? eh, as relacións, ademais, posúen unha eh, dimensión espaciotemporal, é dicir, están situadas eh, nun sitio, teñen unha relación de tempo con outra, eh, eh, con outra unidade estratigráfica que está ao lado, por encima, de acordo? Entón, o que debemos de entender é o valor cronolóxico de cada unha desas unidades para poder interpretar e posteriormente construir ese diagrama nas, en secuencia e entender o sentido histórico da construción. Eso é o máis importante. Neste sentido, Pois as relacións pois, poden ser eh, físicas de contacto directo entre unha unidade e outra, temporales, seguras ou, ou, ou, ou dubidosas, directas ou indirectas. As relacións temporais son basicamente de anterioridade, posterioridade e contemporaneidade. Víamos antes no eh, eh, no, no refectorio como había varias unidades estratigráficas que eran contemporáneas, que, que, que correspondían a unha mesma eh, acción constructiva que era a de remodelación dese, dese, dese espazo. De acordo? Vedes, eh, eh, un é anterior a dous, tres é posterior a un e a dous, catro, en cambio, é, é posterior a un, a dous e a tres, en, en cambio, coetáneo a cinco. Eso é o que temos que facer con cada unha desas que identificamos. Temos que poñerlle todas esas relacións. Para que, finalmente, poster ter un diagrama, unha matriz, a chamada matriz de Harris, no? que é esa abstracción do proceso. É unha abstracción do, do proceso de estratigrafía. De Ben, A parte desta, eh, como, como xa vos dicía na, eh, na, na introducción, e eh, como insisti, insistimos moito, un pouco tamén a, a novidade que, que, este, que este equipo está eh, eh, aportando aquí en Santa Clara é esta interrelación con outras disciplinas, no? particularmente coa historia da arte e tamén foi fundamental para o noso traballo a redacción do informe eh, eh histórico-artístico do, do, do, do doutor Suso Vila que eh, nos aportou unha cantidade ingente de datos concretos no? que afinou todavía máis as nosas cronoloxías. No? Pero eh, eh, antes de que, de, de que chegara ese, ese momento, porque le estaba redactando ao mesmo tempo que non estábamos facendo isto, fixémoslo eh, conscientemente a, a cegas, é dicir, sin saber eso, para non estar condicionados, porque claro, se si xa tes unha data, xa, xa vas a ir a, a, a, a intentar forzar para que entre nesa data. Entón, fixémoslo un pouco pues, pues, pues a cegas, no? para que e, e, despo, e despois contrastar con eses datos documentales. No? Entón, antes o que sí que fixemos foi esa interrelación coa, eh, coa historia da arte, é dicir, o que nos aportan os datos eh, perdón que chame as, as decoracións datos, pero que tamén son datos no, decorativos e estilísticos. Por exemplo, eh, Este, bueno, coñecedelo perfectamente porque é a parte máis, máis visible do, do, do, do convento, no? E ese muro, ese muro eh, norte, o que dá a rúa, no? Eh, donde desde sempre estuvo a porta principal da igrexa, polo menos para a poboación, no? Ben, nesa, nese, nese muro eh, o, o que temos pois, é unha gran nave que na que estamos nos, nos agora no? é unha ábsida no? que, extrañamente, é máis alta que o corpo de naves, que, que a nave. No? Isto xa fai, isto é unha cousa moi estrana eh, na, na, na arquitectura medieval empezou a aparecer pois, nun momento determinado. Entón, xa podemos ter a partir de aí pois, unha datación. Non? Ora, se nos achegamos con, unha, con, con, con Bueno, con esta fotografía un pouco máis de cerca, a análise eh, eh, estratigráfica o que di que hai un muro pois, máis ou menos regular, cun, cun, os, cun os paramentos, no? cun, cun uns sillares por pois, regulares, no? máis ou menos regulares, perfectamente escadrados, e ademais que tenden á forma alongada. Védelo. Claro que hai que fixarse moito, pero tenden a ser a ter unha forma alongada. Claro, eso tamén nos está dando unha cronoloxía. É dicir, no románico, os eh, sillares tamén estaban perfectamente escadrados, vale? non eran exactamente todos iguais, eh, é eh, o que coñecemos como paramento pseudisódomo, non? pero tendían máis á forma cadrada, a ser máis altos. Mentres que, a partir, sobre todo, do, de, de finais do século XIII, en todo o XIV e no XV, tenden á forma alargada. Eso xa nos está empezando a dar un dato cronolóxico para datar este muro. Pero se ademais nos empezamos a fixar noutras, noutras, eh, noutros detalles, poderemos todavía reforzar todavía máis esa primeira hipótese que de analizar os, os, os muros. No? Por exemplo, toda esa, esa, ese beiril da, da parte superior con todos eses canzorros que además están figurados. No? En primeiro lugar xa a propia forma no? está cortada pois, con esa moldura no? cóncava que se chama cabeto que é unha moldura típicamente románica. É dicir, a mí se me dades unha foto, eh, direi non esta frase varias veces, a mí se me, se me chegades, chegan a dar unha foto dese beiril sin decirme onde está e demais, diría que é de finais do século XII ou de principios do XIII, como moito. É dicir, é unha forma retardataria vale, que se seguiu utilizando nas primeiras construcións góticas en Galicia. Porque en Galicia quedamos moi impactados co románico, non houve un relevo xeneracional, non? entonces os mestres, os mestres locais seguían construindo coas mesmas fórmulas do pasado. Claro, eso pode ser un inconveniente tamén para nós, porque nos poden engañar. Non? E temos tamén, debaixo dela, temos toda, todo, todo uns, uns canforos que ademais están figurados. Claro, o estilo, non me vou enrollar con eso, pero o estilo sí que é un estilo eh, do primeiro gótico de Galicia. É dicir, con os rasgos pois, bastante exagerados, unha, unha estilización das, das formas e, sobre todo, eh, ah, pero depois, aparte, o que neso sí que apunta o gótico, pero o que temos é un repertorio iconográfico, é dicir, os temas que aparecen aí, representados, son un repertorio de tradición románica. Totalmente. O sea, eh, pues, animais, eh, figuras grotescas, algunhas en posicións obscenas, non? É un repertorio románico que tamén sabemos que nas primeiras construcións da arquitectura gótica continuou, continuou utilizándose. Entón, eso que nos está reforzando é unha cronoloxía moi temperá dentro do século XIV ou incluso a finales do XIII para este edificio. Bueno, incluso hai máis datos, non? Por, por exemplo, fixadevos nesas fiestras, non? Si, sí, todos recoñecemos como góticas porque son apuntadas, vale? Eso non cabe ninguna, non, non cabe ninguna dúbida. Non, non, non había na, na arte románica anterior unhas, unhas fiestras como estas, non? Pero fixadevos que todavía ten teñen unha moldura pois, moi, moi similar a esta, moi sinxela, non? todavía de, distinguimos as arquivoltas, os capiteis, as columnas, cousa que vai cambiar radicalmente vai a cambiar radicalmente na cabeceira. Se vos fixades, sí, tamén son ventanas góticas, a que sí, tamén son apuntadas, teñen incluso eh, unha tracería moi similar, pero o eh, repertorio decorativo cambiou radicalmente. Fixadevos a cornixa. Desapareceron completamente todos eses canzorros figurados xa non temos unha cornisa tampouco nin cortada en cabeto, é dicir, xa se olvidaron todas esas recetas do pasado e pásase a unha abstracción que é algo moi gótico, vale, unha abstracción e fanse unhos canzoros pois, xeométricos, todos exactamente iguais. Aquí xa non interesa contar, interesa o efecto de conxunto, que é o que interesa ao gótico, o efecto de conxunto. De acordo? Entón, eh, e ademais hai outros indicadores, por exemplo, xa temos perfectamente datados este tipo de decoracións que se chaman eh, de mm, eh, cabeza de cravo, son como cabezas de cravo non dos actuais, non dos antigos, non? que eran así, eh, os que facían os ferreiros, cabeza de cravo ou punta de diamante, que sabemos que se, eh, que se empezaron a utilizar a principios do século XV. Co cal, isto, sin facer nada máis, xa nos está datando esta, esta, eh, esta, eh, bueno, esta cabeceira na que estamos, posterior a esta nave na que tamén estamos. É dicir, aquí algo pasou. Ou non había cabeceira, cosa que sería moi raro, vale? ou en algún momento decidieron que non les gustaba e que la cambiara. Vale? Que seguramente é o que pasou. Pero que ademais temos máis, seguindo a metodoloxía da historia de arte, o que se fai é unha análise comparativa. A cabeceira de Santa Clara é exactamente igual a outras que se estaban facendo nesta mesma cidade contemporaneamente que temos tamén moi ben datadas, como por exemplo a de San Francisco, xa que, bueno, eles eran os irmás, eran os, os masculinos, era a orden masculina, era unha orden, bueno, tiñan os ingreses sempre moitísimo máis ambiciosas, e eles fan tres ábsidas, sabedes que San Francisco ten tres, no? Ten esta e dous aquí encostadas, non? E los dominicos que non iban a ser menos, dijeron, ah, non, non, nosotros cinco, Vale, pero, pero son exactamente iguais. E o corro mesmo. vos conta que en Santo Domingo sube por encima da nave. Por que? Porque todo isto foi adosado despois á igrexa que xa estaba construída e que debía ter outra cabeceira bastante máis limitada antes. É dicir, todo iso que no, o que nos está, nos está corroborando, todos estes datos que solos pois parece que non son nada, pero se o xuntamos todo que o que nos está dicindo que efectivamente en Santa Clara o que ocorreu é que nun momento determinado deciden cambiar a cabeceira por unha moitísimo máis ambiciosa e máis gótica, e máis gótica, de acordo? Un pouco, para que me entendades, a moda dese momento, non? Outro, por exemplo, por sair da igrexa, vamos ao claustro. Non? Aquí temos pois, este peristilo, no? este, este, este patio porticado, pois, tremendamente no? austero, no? como todo o que temos aquí, porque é <laughs> que todo é, es exageradamente austero, pero bueno, eso está moi ben tamén para algunhas cousas, que está formado por todas estas columnas de orden toscano. Además, un, un orde que eh, eh, Vitruvio xa no, no século I decía que era un, un, un orde típicamente romano, no? Eh, edolacio, no? Eh, o que se correspondería pois, pues, no, co orde, ca, ca orde dórica en, en, en Grecia, no? e que era, eh, representaba a austeridade, representaba tamén a fortaleza, este, este, este orde, orde, orde toscano. Non? Entón, debían ser de, de ser utilizados en edificios nos que se pretendera dar este tipo de imaxe, no? de seriedade, de fortaleza. No? Entón, non por casualidade, eu penso que aquí se elixe isto. Cando? Pois, nun momento do século XVI, probablemente eh, na, hacia mediados, pero máis probablemente no último tercio do, do século XVI, que é cando sabemos que chegan a Galicia os tratados de arquitectura italianos, nos que se explicaba perfectamente Bueno, este é o tratado de, de, de Leo Batista Alberti, no? de, de readificatoria, no? sobre como construir, un tratado de como construir, no? no que aparecen pues, todas esas ordes, todos esos ordes clásicos, no? como se deben de relacionar, que función, que significado teñen cada un, e como facelos e que as súas proporcións Nese momento están chegando a Galicia. Eu non sei se alguén investigou, alguén dos, dos meus colegas eh, eh, de, de arte moderna, porque son eh, especialista en arte medieval, no? pero eh, é curiosísimo, porque Pontevedra está infestada de, eh, de todas as grandes casas do, do, do centro. Aparte, ahora, cando saia desfixade, vos, por favor, do centro histórico, te, están feitas con orden toscano. É dicir, aquí, en algún momento, tuvo que chegar eh, eh, eh, pois, o coñecemento desta obra que é típicamente italiana, de, do, do centro de Italia do Lacio, no? e, e, e difundirse, poñerse, para que me entendades, de moda. No? Pero, eh, claro, neste claustro tamén hai outras cousas que non son exactamente deste, deste momento, pero que tamén nos axudan a datar. A, a datar no? Por exemplo, si sí, no centro está todo feito con columnas, pero aquí, en cada un dos extremos, temos estos pilares que están rematados por unha moldura que de novo volva a ser un cabeto. É dicir, isto é unha moldura que, vos decía, típicamente románica, que nas primeiras construccións do gótico tamén se utilizou. Que a temos aquí na igrexa, nos veirís da igrexa. Pero non só iso. É dicir, eso non está dicindo que sí, as columnas non, que son do 16, pero esos piares xa estaban antes. Claro, que nos está dicindo eso? Que houve outro claustro antes que este. Pero claro, o gran problema que, que, que lles plantexábamos os arqueólogos de Chan, no? <laughs> os arqueólogos de Solo, era que onde están, onde está ese claustro? Porque claro, eh, eu veño de traballar, por exemplo, no claustro de barroco da, da Catedral de, de Lugo, e, e, e non sabemos que Fernando de Casas para facer aquel megaclaustro desfixo outro que había anteriormente, porque ali nos muros do propio que construiu o propio Fernando de Casas estaba cheo de dovelas, de cachos de arcos, de capiteis, do claustro gótico que había ali. Pero é que aquí non apareceu nin a primeira cousa. Nada. Que quere decir isto? Pero, en cambio, temos uns pilares, o sea que algo sí que había. Había un claustro de madeira, que eran bastante máis habituais do que nos parece. Porque, claro, facer un claustro de pedra con arcos, capiteis e demais era extremadamente caro. No. Entón, seguramente, estos pilares angulares sí que eran de pedra, no? e cos, cos, cos seus, cos seus molduras cortadas en cabeto, e o resto, en vez de ter esas columnas, o que tería era simplemente pois, unha estrutura de madeira tipo alpendre. A ver, seguramente bastante máis decente, A ver, sí que temos noticias de, de, de claustros medievais de Madeira, eh, quedan algúns, mm, bueno, de principios do 16, ainda se conservan no, no resto de España, o sea que non sería tampouco tan descabellado. E demais, bueno, se vos fixades, está, bueno, está tamén montado sobre unha banqueta, vale, vedes, no que montan as columnas. Unha banqueta que, esa, esa banqueta perimetral, se vos fixades, pois é totalmente lisa, pero ten no, eh, unha moldura que se chamaba baquetón, así como se fose un tubo, no ángulo. De novo, a mí se me chegan a enseñar unha, unha foto de eso solo, sin decirme onde está, diría que de mediados do século XII. Porque a fórmula típica de eh, facer unha banqueta dun claustro románico. Que pasa? Que aquí se sigue utilizando. Que é o que nos está dicindo eso? Porque se sigue utilizando a principios do 14. Que, se, que, que nos está dicindo eso? Que estas partes seguramente se construíron paralelamente á igrexa. É dicir, xa se estaba pensando, vamos, construimos a igrexa, xa se pensaba no claustro regular, No? Ben, Vamos a ver ahora un pouco como foi todo este proceso que vos acabo de contar así eh, un pouco al rápido ¿no? de, de, de toda esa metodoloxía, como aplicamos aquí. E co, vamos, como, como se hizo, ¿no? para que me entendades. ¿no? En primeiro lugar, hai que facer o levantamento dos muros, que son todas estas fotogrametrías, ¿no? para que nos teñamos tanto no ordenador como en papel, os muros enteiros, no cachos feitos con, no, sino os muros enteiros, para despois poder traballar con eles. Ben, O seguinte que fixemos foi un curso de formación, que foi unha excelente idea, no porque, claro, éramos un, un grupo interdisciplinar, pero, claro, eh, eh todos íbamos a traballar neso, entonces era moi importante, si sí, fixémoslo, convertimos o locutorio, os locutorios de arriba nunha, nunhas aulas, no? Eh, despois convertimos en, en gabinete, utilizamos estas mesas, bueno. Eh, eh, o que se trataba era de que todos tiveramos a formación de todos, non? Que os, os, os arqueólogos chan eh, a, eh, pues, eh, aportaron, aportaron a súa parte, eh, a metodoloxía toda, aprendimos toda, bueno, pues, toda a metodoloxía da, da, da arqueoloxía da arquitectura, e despois tamén pues, toda esta terminoloxía no que vos estou dicindo da, da, da historia da arte, tamén demos pues, un, un apartado específico deso, e incluso eh, eh, demos todo un tema sobre arquitectura mendicante en Galicia, é dicir, sobre a arquitectura das ordes eh, dos franciscanos e dos dominicos en Galicia. Pero claro, eran os mesmos obradoiros os que estaban traballando para todos. Co cal, se coñecemos o contexto, tamén eso nos pode, o contexto en toda Galicia tamén nos pode axudar, para, porque Santa Clara non era unha excepción, vale, seguía un pouco a, a, a norma. Non? Ben, despois empezou xa o proceso eh, de diferenciación das unidades estratigráficas en in situ, é dicir, Empezamos a desperdigarnos xa polo, eh, polo, polo convento con unhas mesas eh, portátiles, camiña da lamparita, claro, que moitas veces non se vía, no? e eh, con esas, eh, si, si vos fixades, aquí están as fotogrametrías impresas, no? con, to, bueno, con todas estas cores, no? eh, bueno, con, to, con, to, con todo este material, lendo os muros, había que fotografiar todo, é dicir, non só, ala, fa unha foto dun muro completa, no, cada unha desas unidades estratigráficas teñen que ter unha ou varias fotografías asociadas, vale, para depois poder comprobar, etc, etc, e depois tamén para ser utilizadas no informe, no informe final. E con cada unha desas, ah, facendo tamén croquis, de acordo? Moitas veces pois, con esos rotuladores e outras veces pois, xa nas tablets, non? Xa, se, mm, que, por exemplo, este. Non? Eh, moitas veces se faría tamén co papel ou senón, pois, nese, con, como en este, neste caso, e outro, eh, e outro dos muros pois, que foron máis interesantes non? dentro, das, eh, dentro das tuyas, que tamén é eh, un, muro que pasa totalmente desapercibido, pero resulta que nos deu moitísima información sobre ese outro pabillón que corría paralelo á iglesia hacia, hacia Alo, e do que non sabíamos absolutamente nada. Non sabíamos nada. Sempre pensamos que ese edificio de 18 fixeron aí nun espacio baleiro e resulta que había un pabillón do século XIV, ¿no? aí escondido. ¿no? Entón, efectivamente, vemos como temos aquí ese muro do século XIII, XIV, que é o muro da igrexa, máis o muro dese, de, de, pabellón que viría así. Despois temos, se vos fixades, isto, que é así como moi regular, é o contraforte da fachada da iglesia, que quedou embutido dentro do muro Isto custou nos velo, porque, porque, porque ten esa forma, pero que é isto? Claro, salimos afora e vimos que había outro igual no outro lado, vía que era. Vale. E despois, a continuación, o muro do campanario, que lle pegaron despois. O campanario construíron un pouco despois. O contraforte xa estaba, e tiveron que colocar un campanario. E despois endesadosou o resto do pabillón aquí. Bueno, aquí temos a, a discusión sobre se si cortaron para meter o campanario e demais. Pero, bueno, as, as diferentes cronolóxicas son mínimas nese caso. Pero aquí volvemos a ter, de novo, este típico muro que despois, aquí tamén tiña un arco que despois desapareceu dese, dese momento. Pero bueno, é un pouco para que vexades como, como traballamos na práctica, non? E despois aquí vedes como vamos apuntando en cada unha delas as diferentes unidades estátricas, fixas aquí a lápiz, no? o, ou a boli, e marcándoas cunha cor dentro do propio muro, a man. De acordo? E, bueno, e despois escribimos en campo eh, para cada unha desas unidades, eh, eh, para cada unha desas UEs, o que escribimos é unha ficha na que se pon pois, o, o número da UE, a data, que non está facendo, a descripción, é, dicir, é un muro de, de sillares perfectamente regulares unidos con mortero, eh, tal, tal, tal, tal, no, ten unha serie de marcas de non sei que, no, no e todo eso se pon aquí, incluso unha interpretación, por, xa podemos ir adiantando, no? polo tipo de sillar, non sei que, podese corresponder a un do, do século XIV, xa vamos anotando aí. No? E despois tamén as relacións o que vos decía desas eh, relacións, relacións estratigráficas, é dicir, estáse pegando, volvemos a este, a, con este diríamos que, se, que está adosado a este, ou que este está cortando outro, que este está adosado a este, de acordo? Que este está cortado por, todo iso hai que anotar nesa, nesa, nesa ficha, unha por unha. Isto vos falando que temos neste momento un 6900, unha cousa así, eh? Claro, Eso, claro, non se pode presentar así, <laughs> porque... entón, hai, despois temos tamén todo un traballo de gabinete, todo un traballo na, no, eh, sentados no, no, no ordenador, donde se elaboran xa unhas eh, fichas de registro, unha base de datos que especificamente diseñada para nós por, por, por Emilio Abad, unha, unha, bueno, unha base de datos magnífica na que se cruzan todas, todos esos datos alfanuméricos, claro, cos datos que nos estamos extraendo do muro. No? Entón, aí é cando xa hai que... Vedes, Temos, por exemplo, esta UECA 0950001, é dicir, isto que está marcando eh, pois, é eh, o sector, a parte, no? e despois o número que é a 1, no? neste caso. Pois esta 1 é muro da igrexa conventual feito con sillares regulares que tenden a forma alongada, aparello pseudisódomo, ten xuntoiros distribuídos aleatoriamente polo paramento, tru, tru, tru, tru, tru, tru, e sigue para abajo. Vale? E despois temos unha interpretación Vedes? O tipo de perpiaños que tenden a forma alongada combinados con tizóns e outros perpiaños de proporcións máis cuadrangulares fálanos dun muro de tipoloxía gótica do século XIV, moi entroncado coas formas de construción tradicionais da arquitectura románica. Turutú, turutú, turutú. Vale, e sigue para baixo. Ah, fotografías asociadas, importantísimo, para que salgan no, despois no informe, para poder consultar tamén, neste caso, esta, esta unidade estratigráfica que ten solo asociadas 21 fotografías. Bueno, a ver, é unha unidade estratigráfica importante muro da igrexa, claro. Outras, pois non, ten unha, dúas, de acordo? E despois, a matriz, o diagrama, pero escrito. É dicir, esta, esta está coberto por a u 0950 non sei que, apóiaselle esta, apóiaselle outro, corta a outra, de acordo? É dicir, se aquí temos pois, unha unha porta, pois temos que dicir que esta unidade estratigráfica o que está facendo é cortar de acordo, o muro original, é dicir, a unidade estratigráfica 0950, etc, etc, etc. Con todo iso, despois tamén falta outro traballo que tamén pasar todos estos, estos debuxos feitos con, con boli, na tablet, de acordo, pois, a, a, a, a, a, o, o GIS, no? para que eh, outro programa no que nos podemos debuxar no? sobre as eh, eh, eh fotogrametrías digitais eh, eh, orixinais toda cada unha das unidades estratigráficas e aplicarlles un número. Claro, isto é moitísimo máis visual, non? porque despois vedes o edificio pintado de cores, no? como víamos antes nas outras igrexas. Eso é moi visual porque é o que che está dicindo que aquí temos unha primeira unidade, unha primeira UE, de acordo? Feita toda nun mismo momento, perfectamente regular, etc. etc. no pavillón do século XVIII, pero despois temos aquí outras que son que implican colocación de reixas, De acordo? Colocación de ventás. Aquí, por exemplo, esa está a medio facer, para que vexades, no? Ahora aquí o que teríamos que debuxar, sabemos que isto, por diferentes características e polo informe histórico-artístico, sabemos que isto foi levantado nos anos 80, a partir do ano 81. De acordo? Entón aquí temos que marcar, xa o temos feito nunha ficha, pero aquí teríamos que dibuixar isto, poñerlle outra cor, poñerlle unha, a súa unidade estratigráfica correspondente que temos na ficha en papel, e así distinguir que eso, pois podría distinguir perfectísimamente que eso, a pesar de que eh, parece o mismo, non o é, sino que foi feito noutro momento, corresponde a outro momento diferente. Vedes, o mesmo ocorre Por exemplo, no, antes estábamos neste lado, pois, neste frente deste, deste pabillón, que sabedes que quedou a medio construir. No? Nun momento determinado, pois, pararon, No? entón por eso quedan por aquí todos estes, esta especie de xuntoiros no? que se pasarán hacia fora porque este, este edificio iba a continuar. Pero nun momento decidiron parar, eh, a pesar de que é un edificio tremendamente unitario, vemos que, fijades vos, aquí detectamos que pasaba algo. Que pasou? pois que este edificio iba a continuar. E para que non quedara abertas estas habitacións, o que fixeron foi pechalo con un muro que parece o mesmo, pero non o é, ten un acabado moitísimo peor. Isto como cando facemos un alpendre, vai, deixámoslo de ladrillo que xa recibaremos algún día. Pois isto é o mesmo. É un, sí, sí, sí, sí, é un muro moitísimo máis groseiro, con un acabado, unhos sillares pois, da, da mesma proporción, pero cun acabado moitísimo peor, que nunca estaría pensado por un arquitecto do século XVIII para deixar a vista. Pero isto é porque tuveron que pechar de alguna maneira. Esta habitación iba a continuar hacia adelante. pero como decidieron non continuar, tuveron que pechar aí pues, con, unos, pues, con unos sillares eh, pues, como puideron. ¿no? Despois, bueno, aí parece que estamos xogando as cartas, pero no, estábamos, estamos traballando, ¿no? É, é o chamado proceso de discusión, ¿no? No que tamén entran pois, pois, os arqueólogos de, de, de solo, arquitectos, etc., etc., para ver como se cruzan No, todos os datos que se extraen pois, pois do chan, pois do, do, do, do, da análise documental, etc. Eh, con eso pois, plantea, plantexamos pois, diagramas, no, que estamos vendo, por exemplo, pois, un corte pois, do, do, do claustro, no, no que teríamos pois, esa, esa, bancada, esa bancada original, como a eso se superpón, de acordo? E vamos xa facendo a matriz, é dicir, esa abstracción do tempo constructivo nesta parte concreta. No? Desto, bueno, desto hacemos unhas cuantas por aí. No? Porque claro, dá, dá discusión, non, pois eu penso que non, porque no, pero non, que eu vin que había un, eh, hai un tipo de decoración ali que pode ser desa, ah, entón temos que eh, axustar un, un pouco máis. No? Eh, a última reunión que tivemos foi cando xa por fin, pois eso, despois de eh, ter o, o, o informe histórico artístico con, eh, con un vaciado documental que, que nos daba datas concretas para certas cousas, houve que volver a reunirse, e aí, hubo, aí está a transdisciplinariedade. Non? É dicir, a nos nos moitísimos datos que nos facían concretar moitísimo máis o, o, os nosos arcos cronolóxicos para, para a construción de Santa Clara, pero tamén o historiador lle sirviu as nosas conclusións para afinar algunhas conclusións ás que estaba chegando el. De acordo? É dicir, é un traballo de ida e volta. Non? Son, os datos van e, e, e veñen entre os, os, eh, as, diferentes partes do, as diferentes partes do equipo. E despois, que isto tamén é o proceso no que estamos agora, non? é eh, <laughs> a elaboración da, de, da matriz, non? que eu penso que vai facer falta toda esa, toda esa parede para, para, para colocala, eso vai ser inmenso, porque claro, con 800 subes, claro, que aquí pasaron moitas cousas ao longo do tempo. Non? Entonces, pero vedes máis ou menos que primeiro facémoslo así un pouco como un chafulleiro, non? pero despois ese programa, non? nos o meterlle todo, nos meterlle todos esos datos e están correctamente metidos, eso pues, no que revisar e ¿eh? todo, xa che genera, vai, vai acabar generando todas, todas, esas, todas esas relacións. Pero bueno, primeiro hai que facer todo o traballo e ¿eh? hai que, vedes que hai moitas correccións, non? Non, non, pois esta non era, equivocámonos, non, que esa... Quero dicir, é eh, eh, un traballo, bueno, pois, eh, bastante máis complexo, non? E, eh, bueno, esta última parte, eh, non sei como vamos de tempo, eh, eh, por, ma, mal, bueno, eh, eh, Esta última parte é Santa Clara de Pontevedra, a evolución histórica dun convento mendicante. Aquí o que quero é eh, facer un pouco, eh, bueno, pues, eh, pues, eh, presentarvos no? o, esas conclusións preliminares, e insisto moito nisto, vale, son, estamos todavía nese proceso pues, de, de, de discusión, todavía non acabaron os traballos, non, non é o ni moitísimo menos o informe o, o informe definitivo, pero sí que queríamos polo menos que verades que todo, todo esta, toda, esta, toda esta metodoloxía, toda esta aplicación que estamos facendo aquí no convento de Santa Clara está dando unhos resultados que ni sequera nos, nos imaginábamos ao principio. De acordo? De feito, eh, temos un convento con unha etapa medieval moi importante. É dicir, eh, un convento con moitas edificacións, cunha igrexa pues, pois, modesta, no, non era como dos franciscanos homes, non, mas, masculina, pero con, con, con a igrexa moi ben construída, de acordo cos, cos os perpiaños, etc. É un convento moi, moi, eh, con moitos edificios eh, eh, grandes. No? É dicir, Isto é moi interesante, porque tedes que pensar que eh, en Galicia conservamos moi poucos eh, edificacións conventuais ou monásticas de época medieval. Tens que pensar que a maioría das ordes religiosas, eh, tanto os, bueno, os mosteiros como, como conventos, a partir do século XVI, pero sobre todo no século XVII e XVIII, eliminaron completamente as súas, eh, as súas estancias eh, medievais e convertíronas e construíron, reconstruíron con novos edificios de estilo eh, renacentista, pero sobre todo de estilo barroco. E sempre se empezaba, por eso a igrexa, como era a parte máis noble, normalmente estaba en mellores condicións, pois se solía conservar, se facía o convento todo novo, se eliminaba todo o, o, o, o medieval, e despois, se había cartos, tamén se refacía a igrexa, que foi o que pasou, por exemplo, en San Francisco de Santiago, onde non queda cero patatero de el convento medieval, quedan dous arcos. Vale. Teñen unha magnífica igrexa inmensa, pero que non é medieval. Vale. É un convento inmenso tamén, pero que todo de época barroca. E como eso podía estar eh, eh, eh, pues, un tras outro contando. Pero no caso de Santa Clara, eh, probablemente o fruto desa austeridade no? que, que, que sempre, que, que, se, bueno, que percibimos aquí, pero que sempre, que era unha das máximas da, da, da orde, é dicir, nunca chegaron a, eh, bueno, eh, a, como outras ordes, no? que empezan sempre como con, con austeridade, no? e con, eh, vamos, a, a la observancia de la regla, e logo acaban, bueno, pues, en, cayendo nos lujos, no? e, e, en, e en el buen vivir, en el caso de Santa Clara, non estamos vendo eso en ningún momento. De feito, o que, o que, o que vamos a ver constantemente vamos a reaproveitar, vamos a ver como podemos arranxar isto, vamos a transformar, se vos contei un pouco do, do, do refectorio, vamos a reconstruir pero a ver se si podemos aproveitar estes materiais que xa temos por aquí que son bellos, eh, vamos a vender material dun edificio que se nos caeu, Pero hasta o último momento, elas venderon, eh, sabedes que venderon todo eh, ese cacho a un constructor. E que casualidade que nos anos seguintes están facendo obras de remodelación dentro. En que usaron os cartos? Claro. Eh, eh, pero claro, eso que é o que fai? Que conservemos bastante do convento orixinal. Bueno, isto xa sei que parece unha chafallada, pero que empeza todo así. Todas estas reconstruccións sempre teñen que empezar pois, nun papel, nunha mesa de, de, de discusión. No? Entonces, temos esta etapa medieval que, que a, a súa vez estamos dividindo en diferentes fases, porque claro, esa austeridade tamén in, inicial, en que empezan cunha dote bastante importante, con un terreo eh, pois, grande, que este, este, este, este no, que, eh, no que estamos, no? Eh, mm, eh, esa austeridade o que fai é que non se poda construir todo dunha sola vez, nin todo con respecto a un plan preconcebido como atopamos noutros sitios. De acordo? Entón, temos eh, dentro desa etapa medieval, desa etapa gótica, temos diferentes fases que van dende finais do século XIII ata o finais, finais do século XV, ou quizá incluso a principios, principios do XVI, pero tamén se poden tratar como, como medievais. Entón, teríamos nunha primeira fase, pois, este, este edificio, vale, este é o que desapareceu, que esta gran novidade, no? Que, que <laughs> non sabíamos ni que existía, pero que agora atemos debaixo das, das, do, do edificio do 18, empeza con un edificio por aquí e outro por aquí que chega hasta lo do todo da horta. Vale? E que despois, nas, eh, nos, nos, no, nos séculos seguintes, acaba de completar. É dicir, teríamos un claustro pechado por edificios. Outra cousa distinta sería o claustro porticado que sí detectamos, o sea, temos o banco perimetral por aquí e por aquí, máis ou menos hasta aquí, vale? E por este lado aquí xa se desdibuxa. E non topamos moitísimas máis, fixemos unha cata, pedimos facer unha cata aquí para saber si estaba enterrado, si estaba enterrado, pero non o topamos. Entón, pero en cambio, nestes muros sí que hai restos de buratos para colocar as traves. É dicir, que aquí, ao mellor, en algún momento, sí que houve un claustro de madeira, E eh, pero no 16 deciden só facer este cacho. De acordo? É dicir, teríamos un convento medieval, a ver, impresionante, austero, pero moi grande, sobre todo para as, as, o número de monxas que había, que había, nese, que había, que había nese momento. É dicir, a cobexades ahora pois, un pouco mellor sobre a, sobre a planta original, teríamos un pabillón aquí, outro pabellón aquí, o que despois se encosta este, e por aquí teríamos todo este que sabemos que xiraría así, hasta encontrarse con este. É dicir, un rectángulo casi perfecto. De acordo? Todo claro a partir do núcleo central que é a igrexa que está perfectamente orientada como ten que ser, como ten que ser de forma canónica, no? que o, cápsida cara o leste que é o que condiciona todo o resto do convento. Estamos aí un pouco dudando se si a Igrexa se comenzou xa nesa primeirísima fase, cando chegan as primeiras eh, religiosas, no? ou se si, mm, eh, pola conta tiñan unha pequena capela, non sabemos. Non? Pero bueno, sea como sea, pertence todo a esa, a esa, a esa, a esa, a esa primeira fase medieval. No, vedes, sería, pois, pues, esto eh, son os, os pabellóns que, que, que detectamos pues, máis antigos e o seguinte, en, e o seguinte en, en, en antigüidade sería este. De acordo, hasta pechar. Pero estamos falando de 14-15. Vale, o sea, é, é inmediato. Notase que según se vai consolidando no, a comunidade e se vai consolidando a súa economía, elas siguen construindo De acordo, pero non se fai todo dunha vez. Nin hai hai máis ou menos un plan de vamos a facer así, pero non, non hai un plano, digamos, que ya lo iremos facendo según tengamos dinero, non. Entón, desa primeira fase, que podía ser perfectamente de finais do 13 e, e inicios do 14, temos, por exemplo, todo este, este pabillón, recoñecédelo, é o, é o pabillón é, é, oeste, vale, toda esta parte de arriba, non, que está, está toda reconstruída, pero toda esta parte de abaixo, eh, eh, sí, na que vedes que hai, sería, sería isto, vale, desde esta línea vermella hacia abaixo, donde vedes que hai este muro de cachotería, no, bastante, de pezas bastante grandes, Vale, non é un muro de cachotería como as das casas tradicionais galegas de hoxe en día, non? sino que son pezas bastante grandes e ademais cun acabado cando, si, depois, si, cando, en algún momento vedes, fijadesvos que ten un acabado moi groseiro. É dicir, non están pulimentadas, non, eh, están postas dunha maneira un pouco irregular. Claro, tamén tedes que pensar que iso iría pensado para estar enfoscado. Non estarían esos muros así, de acordo? Entón, claro, se, xa lle daría un aspecto pois, máis digno. Non? E contrasta moitísimo con que paralelamente se está construindo esta igrexa, onde vemos uns sillares perfectamente escuadrados, perfectamente labrados e perfectamente asentados. Pero claro, aínda que sean contemporáneos, non é o mismo este edificio que ese. Esta é a casa de Dios e esa... Ui, perdón. Esta é a casa de Dios e esa é es a casa de ellas. Claro, entón, eh, hai unha diferenciación, da que sean, ainda que sean edificios contemporáneos, non é a mesma categoría, nin aínda que estén facendo os mesmos. Para aí, utilízase pois, un aparello máis económico. A ver, os sillares son caros, vale? Mentre que a cachotería é romper dunha pedra, máis ou menos, se dá unha labrada e faz, faz unhos muros, non? Unhas, unhos, eh, eh, unhos muros que, ademais, fijades vos, teñen ou tiñan seteiras. Volved a ver aquí centellas alongadas, típicamente medievais, pois pues, do século XII, XIII, XIV, incluso no XV, que, que hacia dentro abucinan e que nun, noutro momento foron eh, cegadas noutro momento foron cegadas En outro momento todavía posterior abríronse no 16, estas son unhas ventanas típicas do 16, vese perfectamente como están metidas no muro. Entón, vos conta agora que vos, estou, que vos estou sinalando. Claro, son unha reforma posterior pero toda esta parte do muro, é eh, o muro eh, eh, original eh, eh, gótico nesta parte de aquí. Nesta parte deste encontramos, por exemplo, esta porta pola que agora se accede ao bosque. Das vos conta? Ben, pois esta porta agora ten un dintel que está por aquí, pero o dintel original, vedelo, está aquí arriba. Vale? E ten unhas mochetas, vedelas, con un tímpano que ten unha cruz potenzada no medio, en relevo. Se si entramos e damos a volta, atopámonos isto, é dicir, un arco de descarga, isto non estaría, vale, isto encherono despois, para protexer este tímpano e que non partira. Víamos antes en Xunqueira da Envía no século XII. Isto tamén é un elemento retardatario. Estamos todo o tempo encontrando en Santa Clara, nesas primeiras fases, nesas fases máis antiguas, elementos retardatarios que proceden da tradición románica que todavía sigan, sigan mantendo a finais do século XIII e, e, e todavía en boa parte do XIV os mestres locais. De acordo? Ademais, isto nos está falando de que isto non é a habitación de cualquiera. É dicir, isto, isto é un espacio que está marcado como un espacio sagrado pola cruz. Estamos sospeitando, eso está na parte leste, e noutros conxuntos monásticos medievais, nesta parte leste o que solía haber era capelas funerarias. Xunqueira de Envía, aí nesa mesma zona, había capelas funerarias. Xunqueira de Envía é unha copia de Santa María la Real de Sar, en Santiago de Compostela, construída por os mejores arquitectos del momento, e onde se enterraban os arcebispos e os coengos da Catedral de Santiago. E sabemos que toda nesa parte leste tamén había capelas funerarias. É dicir, non sería ningún disparate que isto fose ou unha primeira capela antes de que mentes construían a igrexa ou que despois acabase pois como pois eso, unha, unha capela eh, eh funeraria. De feito, nese entorno sí que temos enterramentos e non sei se é por casualidade ou non, as monxas elixiron no século XIX ese espazo xusto detrás para o seu novo cementerio. Non sei se é casualidade. Ben, despois xa teríamos a, a construción da, da igrexa e do claustro adosado, polo menos, a estas tres partes. Ese claustro, ollo, ese claustro con esa banqueta, non? De, de, con, ese, con ese baquetón, e para arriba unha estrutura de, unha, unha estrutura de madeira. Aí tedes o, baquet, o, o, o baquetón de cerca, e de feito vese perfectamente como as columnas do século XVI están encima e montan incluso encima do baquetón, cousa que non pasaría se fose unha construción medieval eh, completa. Non? Entón, eh, o que teríamos, isto sería, se si, si agora chegáramos á Rúa de Santa Clara, antes de que construíran isto. No? O que seguramente tiña, sería imposible que non tuveran unha cabeceira. A parte máis importante da igrexa, evidentemente, é esa, porque onde se celebra a Eucaristía. De acordo? O resto é menos importante. Por eso as igrexas medievais sempre se empezaban polo leste porque había que ter canto antes un espacio litúrxico. O seguinte que se facía era os muros perimetrais, pero hasta, simplemente non facía falta nin que se fueran hasta arriba, simplemente hasta unha certa altura, para que? Para poder pechar o espacio, o espacio sagrado e poderlo consagrar. Daba igual que, estuve, que non houbera teito. O que tiña que haber eran os muros que se pudieran unxir. Nese momento, este espacio se convertía na casa de Deus, aínda que non estuvera coberto. Pero a, a secuencia sempre era esa. Primeiro a cabeceira, muros perimetrais, e despois xa, xa veremos cando sea, xa será a parte de arriba. Vale. Claro, é que non podemos eh, olvidar que estos son igrexas e que son lugares que están determinados por unhos cánones. aparte por unhos cánones moi estrictos. De acordo? Non pode consagrar isto calquera, ten que vir un obispo, a ceremonia dura tres días, etc, etc, etc. Vale. Entón, seguramente teño unha cabeceira, nos estamos propoñendo Vou explicar ahora por qué, porque claro, non fixemos unha excavación arqueolóxica aquí para saber como sería a cabeceira original de Santa Clara, pero posiblemente sería unha cabeceira cadrada, Por qué? Porque é máis barata. Vale. Eso é a primeira razón. Se pode, pode parecer unha parvada, pero é moito máis fácil de construir isto, no? eh, unha cabeceira cadrada con unha, con unha cuberta de madeira, que todo isto. Non fai falta dar máis explicacións. No? Esa é a primeira razón. E a segunda razón, temos cantidade de eh, de referencias de templos mendicantes, tanto de franciscanos como dominicos, que tiñan originalmente as cabeceiras cadradas Alguns todavía as, todavía as conservan. Estou pensando, por exemplo, en San Francisco de Cambados ou, mm, para o caso feminino, eh, non conservamos ninguna de Clarisas, pero sí de dominicas, concretamente as dominicas de, as dominicas de, de Viveiro, que teñen pues, unha igrexa pues, gótica tamén, que a súa cabeceira cadrada, máis baixa que a nave, como ten que ser canónica. E despois, no gótico de Galicia, na arquitectura gótica de Galicia, temos moitas máis cabeceiras cadradas cunha única ventana na, no, no, hacia o leste, que cabeceiras poligonais que só os teñen prácticamente os franciscanos e os dominicos. O resto sempre se fixeron cadradas, co cal, o máis probable é que fora isto, é que fora unha cousa de, bueno, hasta que ahora que podemos ya hacemos unha cabecera gótica como Dios manda. Vale. Con todas estas eh, eh, eh, con todas estas decoracións que vimos antes. Mentres que esa, nesa esa fase 3 no, xa sería pois, esta, eh, ese gótico xa do século XV perfectamente asentado ca, con esta con esta nova eh, eh, cabeceira e tamén outros elementos que se empezan a insertar nos pabillóns anteriores vale, que se construían xusto antes. Por exemplo, temos esta porta que ora, dá acceso a, a, pues, ao convento, e a, e a porta da portería, pero que originalmente non, non puido ser eso. Originalmente este espazo debía de ser eh, a sala de reunións das, das monchas, é dicir, a sala capitular, é dicir, a sala donde las, donde las se, se reunían, porque era unha sala que habitualmente nos conxuntos monásticos eh, eh, conventuais, solía estar tamén no leste. Solía estar tamén no leste. Xunto con outros espacios comuns, como, por exemplo, a biblioteca, o, o tesouro, o arquivo, solían estar todos nesta parte leste. No? E, de feito, ten un arco moi ancho, noutros casos son varios arcos, que sempre se comunican co claustro. Por que? Isto era por unha, neces... <laughs> por unha cousa práctica, Se si se non cabían todas dentro da sala, podían estar fora escoitando. Sí, sí, era, era por esa razón, o sea, sabémoslo polas fontes textuais. Entón, seguramente isto que vemos perfectamente, por aquí ainda non se nota moito porque está recebado, pero isto está metido nun muro que é anterior. E toda esta decoración temola na cabeceira. Si este muro é do 14, e sabemos que a cabeceira é do 15, isto, polo estilo, ten que ser tamén do 15. está insertado aí para monumentalizar a entrada a sala capitular, que era un espacio, ollo, moi, moi sagrado dentro dos conventos, porque era onde se decidía todo. Vemos que tamén se están insertando neses edificios vellos outras arcos tamén para monumentalizar, como por exemplo estos con estas dovelas tan anchas, sabemos que non poden ser do século XIV, que se popularizan sobre todo no século XV. Eh, máis que nada na segunda metade. E se vos fixades, é un material moito mellor labrado que a cachotería esa tan ruda que utilizan eh, eh, no século XIV todavía, no, no, no principios do, do século XV. Pese perfectamente que están cortando. A ver, isto é moi curiosito, no? costounos, pero por dentro vese moitísimo mellor incluso, que están cortando o muro para eh, monumentalizar esa porta que justamente anteriormente sería moito máis sinxela. No? Igual que esta porta que está aquí, que originalmente non daba esa sacristía que tedes aí agora, sino que era a porta reglar, é dicir, eh, sería a porta que comunicaría co exterior. Vale? E que accede directamente ao claustro e que tamén a están insertando nese momento no, no, no, no muro. Ben, no século seguinte, tamén o que se, nesta fase tamén o que se fai é continuar este, este edificio. Toda esta parte baixa, a pesar de que temos aquí un corte clarísimo, dicir, este, este, este, este pabellón estaba pechado, en, eh, a posteriori, pero non moito despois, continúan ca mesma técnica, cos mesmos, cos mesmos eh, cas mesmas tipo de seteiras, co mesmo tipo de, de, de, de, de argamasa nos muros, continúan no, co proxecto, non? Siguen. Védelo. É o mesmo, o mesmo, exactamente o mesmo tipo de, de muro. Claro, olvidadevos desto, porque agora xa, agora xa que estades un pouco avezados, no? xa vos estades dando conta que eso tamén acabadito é unha cosa posterior. Eso é o que dá o refectorio que falábamos antes, que no, no século XVI se monumentaliza. E tedes tamén na parte de arriba pois, os restos dun edificio con ese arco con ese arco gótico que típico, típico, típico do século XV. Todos os castelos están cheos dese, dese, tipo, de, dese tipo de fiestas que son apuntadas hacia fora e hacia dentro teñen ese arco de descarga eh, eh, rebaixado. Non? Que pasa? Claro, o que ten isto, que ten Santa Clara, que toda esta, toda esta, toda esta austeridade, o que fai é que todos estes muros amorticen incluso, cando xa os edificios desapareceron, se conservaron como muros de leira, como muros para delimitar, para cerrar, para parcelar o, o, o interior, e ahora nos permite pois, ler todo isto, porque claro, aquí o que houbo, claro, un edificio non se cae eh, así, pum, e queda así derretito, o muro, Claro que houbo tamén unha que chamamos fiada de regularización, é dicir, todo por aquí por arriba hai unha colocación dunhas pedras para amortizar isto, para, este, para que este edificio se convirta nun muro, nun muro de horta. De acordo? Pero claro, o que nos deixa tamén son as pegadas, vedes, dunhas seteiras abucinadas que se venden por outro lado, por outro lado son máis, máis estreitas e hacia dentro eh, eh, abucinan que nos están falando dun edificio bastante noble, é dicir, con respecto aos outros do mesmo tempo, pero bastante noble, porque ten unha construción moitísimo mellor, é unha portada que ista, pois, eh, pois bastante monumental, no? dentro da austeridade de, de, como non chamo yo Pazo da Abadesa, pero non, non temos a si, sí, a Casa da Abadesa, pero isto, eh, o sea, chamo eu porque é máis rápido, pero No, no, pero porque se ve en unha arquitectura moi parecida á arquitectura civil que se está facendo ese momento. No? É unha construción que, a pesar do pouco que queda, vese bastante noble, sobre todo comparada cas outras. No? Despois, xa na etapa moderna, eh, no século XVI, xa vos contei antes como houbo un ayornamento, vale, o que se fai é eh, intentar actualizar esos edificios que xa estaban pois, moi bellos, e sobre todo esa actuación faise pois, xa vos contei como, como fixeron no interior do, do refectorio, pois pintando, no, poñendo esas, esas ventanas con eh, eh, eh esas, fie, esas fiestras con cos ledoiros, etc. E tamén insertando no edificio, no edificio bello, vedes a cachotería do edificio do, edificio do século XIV e XV, arcos dos que se levaban nese momento en Pontevedra, todas as grandes casonas daqui do século XVII teñen este tipo de arcos, con estas dovelas inmensas, e con este acabado tremendamente fino e con os ángulos achaflanados Eso non é gótico, é do século XVI, igual que todas esas fiestras que se colocaron aquí na parte de atrás. Tamén sabemos que se reformou toda esta parte de arriba e se fixeron ou se subiu ou se reconstruiu, porque estas fiestras pola parte de dentro teñen arcos conopiais, arcos que fan así, vale? Que son típicos tamén de finais do XV e do XVI, de acordo? E neste momento, cando se tira ou se... Eh, construe toda esta, todo este peristilo de, de, de columnas toscanas sobre o aproveitase, de novo, non se fai un novo, aquí sempre están aproveitando, non? E non só iso, sino que sobre el construen un segundo piso que nunca houbera antes. Isto non houbera antes. É dicir, o anterior era simplemente cun tellado a unha auga. E Na parte de arriba fan unha galería que estaría originalmente aberta porque isto, estas ventanas non existían, eran así. É dicir, realmente no medio que tiñamos era simplemente unhos pilares e había unha galería prácticamente aberta. Eso é moi típico, bueno, non vos quería liar con isto, no, pero podía vos traer eh, eh, imaxes de claustros do século XVI, de, de monxas e eh, de monxes por Galicia, que se fan así. Na parte de arriba é un corredor aberto, casi como casi como un casi como un miradoiro, eh Santa Clara que é unha versión económica a máis non poder de todas esas claustros renacentistas que se están facendo entón nas diferentes comunidades eh, monásticas de, de, de, de Galicia. Tamén temos, eh, pois, no século XVII, vemos como están reformando están reformando, está, temos moitas noticias de que hai edificios arruinados, que caeron, que están en moi malas condicións, e de feito encontramos, por exemplo, neste isto é o que eu chamo Casa da Abadesa, non esta parte, parte de, non, que este que ese muro que está regularizado, pois cando dobla aquí de repente notamos un cambio e hai uns sillares enormes que se vos fijades cando sellades son exactamente iguais os que están utilizando no muro perimetral do convento, na muralla, que está perfectamente datada no século XVII a principios do século XVII. É dicir, nese momento están facendo remodelacións en todo este... Aquí había un pabillón, todo, que isto xiraba no? e continuaba por aquí. Pero están facendo remodelacións porque seguramente eses edificios... Claro, a ver, a construción tampouco non é boísima. Non? Entón, pois están, sabemos que están remodelando. E finalmente, o gran último momento do, do, do convento é no século XVIII. No, no século XVIII eh, fan toda esta ampliación, e digo ampliación entre comillas, só vou, vou explicar, porque fan todo este edificio non, que, tedes, eh, que tedes ali, que é un edificio moi unitario, con unha pedra eh, moi boa, moi ben labrada, eh, claro, no século XVIII en Galicia a, o corte da pedra, a estereotomía, estaba moi desenrolada, non? Eh, os, os canteiros de Galicia eran, eran os mellores, casi que había na, casi que había na península, pero sobedes ese edificio con esas xuntas finiñas, non? Eh, con esos arcos perfectamente, perfectamente eh, elaborados, e donde se fai un edificio por primeira vez con un proxecto unitario, Por primeira vez en Santa Clara se fai un edificio con un proxecto unitario. Sabese que aí detrás hai, eh, bueno, a comunidade tiña unha economía moi saneada nese momento, sabémoslo perfectamente polos, polo, eh, polas eh, notacións eh, documentais, é dicir, eh, tiñan cartos, vale? e tiñan o apoio dos arcebispos compostelás. Seguramente algún mestre de Compostela, dos vos, debeu de vir aquí, polo menos para dar trazas deste edificio. De acordo? Pero, claro, como pasa todo aquí en Santa Clara, quedou, como vos decía antes, a medias. Quedou a medias. Mm, o mellor por falta de, de cartos, pois, no, no momento que chegaron a ese punto, ou o mellor porque es que non lles facía falta. Porque isto non é unha ampliación do convento porque fan falta máis celas. No. É dicir, neste momento a comunidade era moi pequena. Desde o século XVII disminuíra moito solo, solo había 12 monxas. Entón, para que fan este tremendo edificio? Pois, porque estamos na época da ilustración. Aquí, o que se trata de mellorar as condicións de vida das, das, das religiosas, de acordo? E, e nunhas condicións de salubridade, eh, é dicir, teñen fiestras que xa se, que sirven para ventilar, cada unha das, eh, cada unha das telas ten un lavadoiro, non sei se os vestes nas, nas, nas visitas, eh, te lavar, ten un sitio para poñer as deposicións, é dicir, todo con uns canales, é dicir, é un proxecto ilustrado, é un proxecto moderno, de acordo? Para que? Para abandonar os vellos pabillóns medievais. De feito, o pabillón onde estaba o refectorio, hasta fai ben pouco, era as cortes. Convertiron ese refectorio toda esa parte, dividirlo, ainda hai outra actividade constructiva máis aí como outras unidades estratigráficas que o que nos di é que eso foi dividido para convertirlo nun cortello. É dicir, para ter ali animais. Por que? Porque todo ese edificio bello, ao final, acabou sendo que? Bodega, carnicería, cortes... De acordo? las mudanse ao edificio novo. Non, se, non é unha ampliación porque necesitemos máis espazo. Non. É, vámonos para vivir mellor, para que me entendades. Ben, Todo, todo, este, todo este proceso, ademais, eh, ahora estamos pendientes, porque se, o, que, o que se fixo tamén nestes muros foi quitar mostras, como vos decía antes, de morteiros. No? Cando cheguen esas datacións por termoluminiscencia e, e, e carbono 14, poderemos afinar todavía máis. Fijadevos como se fai, hai que penetrar, eh, o mellor é penetrar sempre o máis que se poida dentro do muro para coller a mostra máis pura, que non este contaminada con nada, con nada do exterior. É dicir, todavía non queda outra fase no? na que teremos que, o mellor, revisar moitas des, moita destas lecturas que, eh, eh, que, que, que fixemos. E todavía quedará, ou debería de quedar, unha posterior, no? que sexa cando estemos na fase xa realmente de restauración. Porque claro, como xa vistes nas, eh, nas, <laughs> nas moitas diapositivas que vos puxen, isto tiene cemento por todas partes. Vale. Claro, os cementos non son vos para os muros porque non nos deixan eh, transpirar. Os morteiros de cal, sí, deixan transpirar os muros. Entón, que pasa? Están, as pedras están permanentemente molladas. Hai que eliminar todos eses morteiros. Que pasa? Cando se eliminen esos morteiros, as paredes van a volver a falar. E van a volver a falar moitísimo máis. Entón, teremos que esperar pois, a esa última fase, no? cando eh, eh, se, que se faga un novo control arqueolóxico da, da, da arquitectura, para que se poida, porque sin esos morteiros se veríanse moito, moitísimo mellor todas as... Eh, eh, todas esas modificacións que, que, tivo, que tiveron estes muros ao longo do tempo. Nada máis. Gracias.